شيخنا الجليل يقول آه، ما قول الشيعة في شأن أبو لؤلؤ وندي رضوان الله تعالى عليه هناك من إيه. يقول بأنه مات نصراني أو مجوسي هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح هذا التخبط أصلا دليل يعني هذا بعضكم يسميه هو أساسا هو لما سماه قال أبو منت... أبو احنا نقول ابو منتصر المجوسي ايش جاب؟ أه شنو ابو لؤلؤ هو قال ابو لؤلؤ المجوسي لا يا أخي أولا أنت اتق الله عز وجل لا ترمين أحدا بال يعني بالكفر وهو رجل مسلم يعني على الأقل احتط لدينك يعني ماذا تقول لربك غدا إذا تبين أن الرجل مسلم رجل مسلم للإنصاف يعني احنا شوفوا اخواني ليس <laughs> المشكله اهل الخلاف يظنون اننا نحن نحكم باسلام ابي لؤلؤه لمجرد انه قاتل عمر يا أخي لو كان هذا هو الصحيح لكنا حكمنا مثلا بإيمان وإسلام قتلت عثمان جميعا لأنهم قتلت عثمان يعني إحنا نبغض عمر كما نبغض عثمان صحيح لكن لا نقول أن قتلة عثمان كلهم مسلمون يعني مؤمنون حقا لا فيهم أهل النفاق فيهم مجرمون قسم منهم كانوا مؤمنين قسم وقليل أيضا يعني ليس عندنا مشكلة يعني لو كان صدقني لو كان أبو لؤلؤة بالفعل مجوسيا لما اكترثنا لشأنه ليس لمجرد قتله لعمر يعني بالعكس كنا نقول الحمد لله الذي أيضا قتل عمر على يد شخص من أهل الكفر يعني حتى يكون يعني زيادة يعني آه، في ثلبه هكذا لا يا أخي القضية ليست هكذا إنما قامت الأدلة على كونه رجلا مسلما وإنما بهت آه، آه، اتهم بالمجوسية إكراما لعمر فقط لأنه انتحلوا رواية عن عمر قالوا فيها أن عمر يقول الحمد لله الذي أكرمني فلم يقتلني أحد من المسلمين وإنما قتلني رجل علج كافر هكذا يعني فاتهموه بالمجوسية وتخبطوا قسم قالوا مجوسي قسم قالوا نصراني هو هذا التخبط دليل على ماذا على أن الرجل ما كان لا من هؤلاء ولا من هؤلاء وإنما الغرض سياسي فقط يعني إنما اتهم بالكفر وبالمجوسية تارة وبالنصرانية تارة أخرى إنما اتهم بهذا لمجرد أنه أقدم على اغتيال سياسي اغتال الحاكم فقط فأرادوا ماذا وصمه بالكفر وإلا الرجل لم يكن كافرا كيف يكون كافرا وهو موجود بالمدينة النبوية المدينة المنورة شلون كيف يكون أنتم ألا تعلمون القاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله حرم مكوث الكفار في الحرمين الشريفين هذه قاعدة متسالم عليها ولذلك ما أبقي أحد من الكفار في الحرمين الشريفين مطلقا حتى في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وهذا الرجل كان في في في المدينة المنورة وكان يدخل المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل تلقائي وطبيعي أصلا أساسا الروايات التي تذكر أنه قتل عمر رواية أهل الخلاف تقول قتله آه، وهو في الصف الأول هو كان واقف في الصف الأول من المصلين يعني كان يصلي إذن <laughs> يعني شنو هذا المنطق رجل مسلم خلاف صار بينه لأنه هو عبد عبد للمغيرة بن شعبة وجار عليه المغيرة وجاء حسب رواياتهم طبعا وجاء إلى عمر اشتكى من ظلم المغيرة له فقال لا هو ليس ظالما لك فاعتملت في صدره فقتل عمر هذا حسب تفسير أهل الخلاف حسب تفسيرنا أن هذا الرجل ممن والى أمير المؤمنين بصره الله بالحق وفهم من أمير المؤمنين عليه السلام أن عمر مهدور الدم لأنه قتل رسول الله وقتل فاطمة الزهراء عليه عليهما واليهما الصلاة والسلام فقام واقتص منه كيف يكون كافرا أو مجوسيا أو نصرانيا والرجل له ابنة وهذا عليه اتفاق ابنته لؤلؤة كانت صغيرة السن وكانت مسلمة تصف الإسلام هذا ما يقوله الصنعاني وهذا ما يقوله لعله ابن حزم الآن لا أتذكر يعني مجموعة من المصادر تذكر هذا الشيء الابن الطفلة الصغيرة تعلمون انعكاس لماذا؟ لدين أبيها كيف؟ زين كيف يكون كافرا ولما قتل هو آه، عفوا قتل آه، قتلت آه، ابنته لؤلؤة وقتل هو على تفسير أهل الخلاف أمير المؤمنين عليه السلام أوجب القصاص على من قتله إذا كان كافرا لا قصاص على على من قتل كافرا يعني هذه مجموعة أمور يجب أن تتدبروا فيها يا إخواني لا تأخذكم العاطفة لمجرد كونكم أنكم تحبون عمر بن الخطاب فأنتم تذمون من قتله ومجستموه ونصرتموه وكفرتموه لا يا أخي الرجل مسلم من جملة الذين أسلموا من هؤلاء من من أهل فارس وهو من نهاوند وحاله من حال الهرمزان الهرمزان أيضا كان كافرا مجوسيا لكنه أسلم وعاش بين المسلمين وللعلم قتل أيضا وقتل بغيا وظلما وعدوانا قتله عبيد الله بن عمر لأن واحد من الفرس قتل أباه عمر بن الخطاب قال سأقتل كل الفرس في المدينة وراح على الهرمزان وقتله أين يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى أنت شلون صار هاي القضية يعني الرجل مسلم وهذا ما أنبأنا به أئمة أهل البيت عليهم السلام فعندنا رواية عن الأئمة الأطهار عن رسول عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم ترحموا على هذا الرجل يعني النبي الأعظم تنبأ تنبأ بأنه من سيقتل عمر هو شخص من فارس هذا ومن ثم جاء الأئمة عليهم السلام وترحموا عليه بل وشهدوا له بالجنة شهدوا له بالجنة عندنا رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد له بالجنة وحذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله كان معاصرا لهذه الحادثة وأيضا في الروايات التي رويت عنه ترحم على أبي لؤلؤة لأن حذيفة كان يعلم المنافقين هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وعمر أحد هؤلاء المنافقين الذين أنبأه رسول الله بهم فهذه كلها يعني احنا لا نتوقع انه مع هذه الترحمات ومع آه، هذه الشهادات ومنها من حذيفة بن اليمان أن يكون الرجل كافرا والله لو كان كافرا ما كان هذا يعني يهمنا في شيء لماذا يعني ندافع عنه لكن الرجل فعلا مسلم وصالح وأقصى ما يقال فيه بناء على مبانيكم أن الرجل اجتهد فأخطأ بس يعني قتله لعمر اجتهاد اجتهد فيه فأخطأ يحصل له أجر واحد هو هم زين احسن يعني لا تكفرون يعني خف خف الله عز وجل اتق الله لا تكفر رجل مسلم ممكن يوم القيامة الله عز وجل يحاسبك